tänkte jag så här att vi skulle jobba med en vordapolska. En ganska vanlig vordapolska. Men först så vill jag ta tillfället att be om största möjliga ursäkt. jag började ju lägga ut sådana här videos när eh, pandemin började. Och då började det med att jag la några åt mina äldre elever. Och sen tyckte jag att det var lite roligt så jag spelade in nybörjarlektioner och allt möjligt. Men med min gamla telefon och jättedålig ljudkvalitet. Det här är min nya telefon och jag har väl haft den kanske ja, snart ett år. Så videos som är mer än ett år gamla har väldigt dålig ljudkvalitet. Men å andra sidan så spelar det inte så stor roll för det här är alltså inte meningen att jag ska visa hur duktig eller hur vackert jag kan spela. Utan det är utlärning. Jag vill lära ut låtar det. Och i det syftet så funkar det ju. Men egentligen så börjar jag känna att jag ska göra om mina tidiga videos. Men då måste jag ju titta på dem och så göra samma sak en gång till. Och jag vet inte om jag orkar det. Du får nog stå ut med att det är lite dålig kvalitet. Men okej, okay, nu vet du att videos som är mer än ett år gamla är inspelade med den gamla telefonen. Men den här båda polskan nu, den går i D-dur. Och är det någonting? Nej, det är inget särskilt. Jag spelar den ett varv och så tar jag ner det sakta och sen tar jag det ännu saktare och så i tempo igen. och andra finesser. Eh, jag glider upp till vissa toner på vissa ställen. Jag kan ta det sakta. Som du kanske märker så är det alltså tonen B och tonen G som jag ibland glider till. Och det där gör jag när jag får lust. Bara. Och det är, inte, det, det är ingenting som man måste göra. Det, det är någonting jag har fått för mig nu bara. Nu tar vi den en gång med bara meloditoner. Och det var dålig start. kanske lite svår att upptäcka. Så, A, tonen A. Tar jag med lillfingret först. Och så går jag flytta över till lös A-sträng i samma stråkdrag. B-strängen. Gärna med lite glissando. Och så, och så över till lös A-sträng. myskoljud, det var den här äh, blåtand förstärkare som jag hade på av någon anledning som stängde av sig själv. Och då säger det plopp. Kvällens sista dans börjar nu. din version idag och din version imorgon. Förhoppningsvis inte exakt lika. Låtarna lever fanns det en skiva som heter och det har jag, det har jag tydligen tagit fasta på. Vare sig jag vill eller inte. <clears throat> Okej, okay. tack för idag. Hej!